Yeah, I think the movie, uh, it's a very good effort. Mix of comedy and some thriller. And good to see a few known faces like Ravi and the rest. Good luck and I hope they make more, more such movies. Thank you. Hello, I'm Raghavendra ranta Yeah, movie ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ overall is good. Good short movie. ಒಳ್ಳೆ thrilling story. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೂ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಲದು ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಬಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕೋ ನಂಬಿಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಆಸಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ದೀಪಿಕಾ ರವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೀನು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಏನು ಹೇಗಾಯಿತು ಹೇಗಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸರಳತೆ ಸದವಿರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದು ರವಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ರಂಗಮಣಿ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿವಾರಿ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾನಡಾದ ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು great effort specially Swathi Umesh Rangamani aunty Ravindra ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆ ಮೂವಿನ thank you so much Having a passion for acting and stuff like that. Um, I love Sarah Pinto's character. Love the entire movie. Movie ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿತ್ತು for first timers everybody has done really a good job. Uh, all the best again. Uh, if you, I wish you all do another project once again. Uh, all the best to everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿನೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು it was a thriller movie ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ thank you hello Nivarya team although ನಾನೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ I was so so surprise with all the twist and turns movie ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೇಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಅವರೇ ಕೊನೆಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು thank you so much for this movie will look for to so much more from each and each and every one of you going forward thank you Hi everyone. Uh, ಆ Nivaria, very good short short movie. Uh, ತುಂಬಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ so don't miss it and all the best Nivarya team ಈ ಥರ ಹೀಗೆ All the best. Congrats. Congratulations, Tiwari, your team. It was a fantastic show. Kumacharaito, all departments I really enjoyed. The story was fantastic. Everyone acted very well in this film. Once again, congratulations. Hi. Hi. Swati, great job. So proud of you. Awesome movie. Yeah, we all liked it. Maya part. gone into this movie. We yeah, very, yeah very great proud effort. Very proud moment. Keep it up. Keep, it, up. up. Hope to see you guys for another see movie again. as well. Yes, yeah. Okay. Bye bye. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರವಿ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದೂರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಅವರು ತೆಗೀಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಒರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ Prabhu first of all Prabhu ಅವ್ರನ್ನ I want to thank you for arranging such ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಬರ್ತೂರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ನಿವಾರಿಯ ಟೀಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಕೆರಳಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದು very good all the very best all the Nivarya team ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಮೂವೀಸು ನನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರ I T B T professions ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ uh, uh, great. I didn't really understand what they were saying, it was great. I was glad to be part of it. Hello everyone Vaibhav from Toronto ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನಿವಾರ್ಯ ಮೂವಿ ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ you the movie as actually come out really really well ನಮ್ಮ friends as a family we all came together ಮೂವಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ in fact uh, in dear friend Karthik Kundur Karthik Kundur has actually done a really fantastic job. Not only him, I think we should thank for the ತುಂಬ ಜನ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆ this was a great opportunity to you know just kind of come up and perform and kind of come out of that shell and ಪುನಃ ಮೂವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ and thanks to the you know Prakash team ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಇಂದ I think it is gonna help a lot of new upcoming talents for the movie I think great show I think I wish all the best for the team and I you know really look forward for many such movies in the future ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ uh, ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ thank you very much and great job I ನಿವಾರಿಯತಿ thank you very much great our team Uh, Sara Pinto, you're amazing. Now go get them, Tiger. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು movie good job everyone Swathi Neetha proud of you ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪಾತ್ರವರ್ಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಫಲತೆ ನೋಡಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೂವೀಸ್ ತೆಗೆಯೋ ಹಾಗಾಗಲಿ this is just a beginning ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ so it was a nice experience watching you all on the screen thank you ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು movie so I really enjoyed and all the best to the all the actors directors producer supporters and the viewers all the best Yeah, it was a very nice movie, very well, well, well uh, uh, conceived, and then so so beautifully acted. I although both of us are from uh, we we don't understand each uh, dialogue in uh, Kannada, but we understood the whole movie very well. And it's amazing and we, we didn't feel that people are, uh, you know, no, uh, not the professional actors, but they, they acted as though they are all professionals. Everybody acted their role very well. I like their acting and uh, they performed their roles very well. That's what I feel. Thank you so much. ಈಗ ತಾನೇ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು I also have an opportunity to act in a very small role but it was an amazing experience ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋ ಹಂಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೀಮಿಂದ thank you so much all the best